Яйця, 4 яйця. І пішли яйця наші, пішли для збивання. Два. Чотири. Добавляємо туди щепотку солі. Чуть-чуть, капелюшечку, сіль. Починаємо збивати. Обов'язково треба збивати. Збиваючи, додаємо цукор один стакан. Та додаємо стакан муки. вночі, постійно збивати, збивати і збивати. Вона повинна хорошо збити. Підготували форму, вже вона в нас підготовлена, обкрита пергаментом. Якщо немає пергамента, можна взяти манну крупу, посипати кругом манною крупою і теж не буде приставати. Далі беремо наші красиві яблучка, красавці такі. І нарізаємо такими ломтиками повністю на всю, на весь противень. По формі ми його розкладаємо і і заливаємо наші яблука приготовленим, заливаємо приготовленим уже тістом, тістом приготовленим, щоб все повністю, щоб тісто залило всі яблука. Ось таке в нас цікаве получився такий пірог іще сирий. Тепер він піде в духовку на 15 хвилин при температурі 200 градусів. Все, в духовочку, будь ласка. Опа! Є. Температура 15 хвилин. Оп, 15 хвилин є. Все, нехай відпочиває. Отакий От чудовий у нас пірог получився. Дуже швидко, смачно, за 15 хвилин. І дуже і дуже гарно буде дивитися на, е, на столі.